One har asalnya ialah in har apa maksud in inhar sirah fi'il amar maka menyembelihlah kamu nak sembelih nak sembelih apa sembelih orang ke sembelih apa sembelih binatang korban lah jadi asal in har ni bila di situ ada wawul ataf jadi fasalli li rabbika har waw ataf baik bila sebut kata berkorban di sini Allah guna lafaz inhar. Dalam bahasa Arab, inhar ni menyembelih binatang. Betul. Tetapi di sisi orang Arab ni perhati betul-betul, kaedah menyembelih ni bukan satu. Di sisi orang Arab, kaedah menyembelih ada tiga. Bahkan tiga-tiga kaedah ni disebutkan dalam Quran. Pertama dalam surah ni kita jumpa kalimah inhar, nahar Tu juga sembelih. Yang kedua kita akan jumpa dalam Quran kalimah az-zabhu ataupun selalu disebut az-zabihah, zabih juga sembelih. Kita akan jumpa kalimah al-aqar juga sembelih. Jadi bila semua sembelih kenapa kalimah ni berbeza? Dah an-nahar sembelih, zabhu sembelih, aqar sembelih. Apa yang membezakan dah semua sembelih? Baik. Maksud an-nahru ni An-Nahru dia beza apa? Dia beza teknik menyembelih tu saja. Teknik menyembelih. Dalam kaedah dan teknik An-Nahru ni cara sembelih dia biasa hanya melibatkan binatang yang namanya unta. Sebab cara sembelih ni ialah dengan cara menusuk sesuatu yang tajam di leher binatang yang kita niat nak sembelih. Contoh unta tu tinggi. Jadi bila unta tinggi ni salah satu kaedah sembelih dia kita gunakan benda yang tajam. Contoh tombak yang tajam, pisau yang tajam. Cara dia kita pergi duduk dekat berdiri dengan leher haiwan yang kita niat nak sembelih, kita tusuk, kita cucuk. Jadi bila kita tusuk dan cucuk tadi menyebabkan keluarnya darah daripada tempat yang kita tusuk tu darah tu mengalir keluar sehingga binatang tu mati dalam keadaan demikian. Ini salah satu cara penyembelihan yang disebutkan dalam Al-Quran An-Nahr. Jadi hak ni paling simple dan mudah kerana apa? Kita tak perlu guna banyak orang. Sebab kita seorang pun cukup dah. Pi duk tepi unta tu cucuk je. Hak selalu ni kita kena guna tenaga ramai yang dikerah nak apa? Nak bagi tu balik binatang tu macam kita duk buat kat tempat kita tu. Eh berapa orang? 10. Eh tak cukup ni besar lembu ni macam bulldozer ni. Jadi kena berapa? 15 nak bagi tumbang hak ni tak payah. Kita seorang saja duduk pi cucuk. Pernah tengok tak cara ni? Ha, kena banyak buka video-video tengok arak menyembelih jangan dia pi dekat pak dia cucuk keluar darah tu. Unta tu masih dalam keadaan berdiri lah tapi darah tu duk keluar. Baik. Tu yang pertama. Yang kedua azabah ataupun disebut sebagai azabihah. Zabihah ni hak macam kita duk buat tu lah macam kita duk buat, maksudnya lembu, kambing, biri-biri atau yang seumpama dengannya, maksudnya dengan cara kita kena perebah binatang tu. Kena perebah, ada setengah tu kalau ada kekuatan tak mampu ikat dulu. Macam orang Arab ni biri-biri tu dia sekok ya. Eh dia sekok pula dah. Biri-biri tu dia seorang saja. Dia kepik celah tu, dia kepik celah ni padan dia seorang je. Arab kan. Kalau kita kadang-kadang oh, baru nak belajar ni, oh, penuh. Biri-biri sekok lima enam orang kena pegang berhati-hatinya kita. Baik. Hak ni ni dengan cara direbahkan kalau tak mampu lagi diikat kemudian ditenangkan binatang tu cara yang disebut azabhu atau zabiha ni ialah dengan memotong dengan menggunakan perantaraan pisau ke golok ke benda tajam yang lain yang sehingga daripada potongan tersebut memutuskan urat halkum dan jalan pernafasan dia. Hak biasalah tu. Boleh faham ah? Bentuk yang kedua, hak kita buat itulah azabih. Azab. Manakala yang ketiga ialah al-aqar. Apa dia al-aqar ni? Ha, okay Contoh contoh dalil azabih tu boleh tengok kisah Nabi Ibrahim ketika nak menyembelih anak dia. Kan Allah sebut dalam Quran dalam surah as Safat ayat 107 tu wa fadainahu bizabhin azim dan kami tebus kami tebus apa? Ismail itu kan Bizah Fahim satu penyembelihan yang azim penyembelihan yang besar di situ Allah guna kalimah bizabhin sebab cara nak disembelih tu dengan cara diletakkan nak sembelih macam hak kita sebut tadi yang ketiga akor akor cara akor ni sebiji macam cara hak pertama cuma teknik dia berbeza teknik an-nahar cucuk cucuk teknik al-akor tebah tebah ambil pedang zerap ini ha, Allah sebut dalam surah Al-A'raf 77 ketika mana pembangkang-pembangkang Nabi Saleh pi bunuh unta mukjizat Nabi Saleh tu. Allah guna perkataan ni fa'aqarun naqah. Mereka telah membunuh unta betina tersebut melalui cara mereka tebah batang uh, leher unta tersebut. Fa'aqaru tu diambil menjadi satu istilah al-aqar. Boleh nampak tak tiga ni? Satu dengan tiga tu hampir sama. An-nahab cuma dia cara dia menusukkan sesuatu benda tajam ke leher binatang manakala al-aqar tu kita tebah macam kita buat macam ni lah. Serap manakala hak yang kedua tadi zabih hak biasa. Semelih-semelih semua teknik yang berbeza teknik tu pun ada nama. Jadi fahamkan betul-betul nama-nama tersebut. Takut ialah Malaysia dia sebut sembelih ya dia tak kata apa kalau kita pergi tempat Arab silat teknik tu ha, jadi payah. Jadi contoh kita kata kita nak suruh dia sembelih kambing takut kita guna istilah tu istilah an-nahar. Jadi dia akan ketawalah. Oi hang ni takkan biri-biri pun nak an-nahar padan padan apa padan hak zabih tu lah. Ha, okay.